Olá a todos, aqui trago para vocês a nova ferramenta do Facebook, que é você conseguir criar posts em 3D na sua timeline, no qual você pode interagir com elas, vê-la em 360, digamos assim. Ok, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que você tem que ter um software 3D, ok? O primeiro passo é ter um software 3D. Você tem que criar um objeto que não passe de 3 megas, ok? Ele não reconhece ainda texturas, então você pode abusar aqui dos materiais. No caso do Blender, a gente vai fazer o quê? A gente tem que exportar em .fbx, na verdade, qualquer programa de 3D você vai exportar para .fbx. Só que a gente vai ter que mudar essas configurações aqui. Em vez desse binário 7.4, a gente vai mudar para esse aqui. Eu não sei dizer porquê, só sei que quando eu tentei não deu certo. A gente não vai aplicar os modificadores e vai selecionar tudo isso aqui. Ok? Pra não dar errado. A gente salva. Eu tenho a minha pastinha aqui, vou salvar. Exportar. Tá aqui. Ok? Pote. E agora a gente faz o quê? A gente vai vir neste site e vai baixar um programa de acordo com o seu sistema operacional. É um programa que vai transformar o .fbx em .gltf, ok? O meu é o Windows, eu já tenho ele aqui. Cadê? Opa, passei errado. Tenho ele aqui. Agora você vai fazer o quê? Nosso terceiro passo. Você vai vir com o seu arquivo .fbx e vai arrastar ele em cima deste programa. Aperta em executar. ele vai criar duas pastinhas, oh, duas pastinhas, vai é criar essa pastinha com dois arquivos. Agora você vai selecionar esses dois arquivos, ok? Você vai deixar aberto este programa, que, que vai fazer o quê? Ele vai transformar o seu ponto LGTF em, qual que é o nome? Em LGB, ok? É, é um pouco complexo porque é uma ferramenta que está ainda em teste. Você vem aqui, ó, você pegou ali da pasta, você vai arrastar até aqui e ele vai baixar um ponto LGB. Vai vir aqui na sua pasta. Eu vou deixar organizar tudo numa mesma pasta, senão eu confundo. Tá aqui o ponto .lgb. Agora, para ter certeza que o seu arquivo vai rodar no Facebook, você vem aqui no, nessa parte de, no Facebook, que vou deixar essas, esses sites e tal, eu vou deixar tudo na descrição, não se preocupem. Vem aqui, seu arquivo.lgb, arrasta ele até aqui, no escolher arquivo. Você vai apertar aqui em validar LGB. Aqui, ó, já carregou e ele tá dizendo aqui que o seu arquivo vai ser, com certeza, vai conseguir postar no Facebook. Então, você pode vir no seu Facebook, no seu, não precisa ser uma página do Facebook, pode ser um post seu mesmo. Você clica aqui, só vai, você vai aqui no seu arquivo LGB mesmo, clica, arrasta ele vai carregar o arquivo e pronto. Você pode até mesmo escolher o seu fundo, tem os fundos com desenho. Você pode escrever alguma coisa. Hum. E postar sem nenhum problema. Que ele vai estar tá aqui funcionando lindamente. Espero que esse espero que essa, esse vídeo tenha ajudado vocês, que vocês consigam fazer seus próprios posts em 3D. Qualquer coisa é só deixar o seu comentário com uma dúvida ou se não der certo eu também respondo. E é isso, até o próximo tutorial.